بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته معلومه ده چې څه موده مخکې په خوست کې خلکو نیالګي کرلی وو په یو دشته کې د سیمې ځنې زورواکي راغله او دغه بوټي د هغې ځای نه وایستل پاین پیل کړ چې په خپله سیمه کې د سلو شاوخوا نیالګي مو وکرل مننه په واقعیت سره چې ډېره د خوشحالۍ ورځ او ځای دی زما لپاره چې ولس نن د افغانستان په آبادولو کې د افغانستان په شایست او زیبایی کې برخه اخلي او دغه احساس که ایسته ایسته په ټول ولس کې را ژوندی سي زه فکر کوم چې دغه کم مشکلات چې امنیت په افغانستان کې نشته سوله نشته اقتصادي مشکلات دي د بل اخره د پای ټکی شو بیا هم زه د جناب د ټکنیشن کمپنۍ د رئیس جناب انصاری صاحب نه مننه کوم د د احساساتو نه مننه کوم د د ټیم د ملګرو نه ډیره زیاته مننه چې دوی په واقعیت سره یو لوړ احساس لري د وطن آبادینه کې د وطن په زرغونوالي کې د وطن په جوړونې کې او په نور ولس باندې هم ځخ کوم چې د خپل وطن په آبادی کې د خپل وطن په سولو په امنیت کې نو د ټولو د امیر صاحب په اجازه د جناب رئیس صاحب شورا په اجازه او د صاحبانو په اجازه زه بیا هم د دې ټول نه مننه کوم د انصاري صاحب نه نو تاسو لپاره یو ښه چانس او د آزاد افغانستان پیدا خیلی جای خوشحالی است ما هم میمان شما بودیم یا در این کمپاین سهم گرفتیم واقعا ما از هموطنان عزیزی خود تقاضا میکنیم که در عرصه سرسبزی و آبادانی کشور آمدن میخوان دندان شیانی سرک